चौदह इंजेक्शन ये बहुत ही बल गए थे हेलो दोस्तों तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों तो आपने कुछ कुछ होता है फिल्म ने काजल शाहरुख और सलमान को तीनों को एक साथ में देखा था हालांकि उस पिक्चर ने तो काफ़ी धूम मचा दी थी और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी कमाई भी की थी लेकिन उसके बाद जब season Bigg Boss season ten में जब तीनों को साथ में देखा गया तो काफ़ी सबको अच्छा लगा और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग भी आए थे उसको देखने के लिए लेकिन जब उस शो में काजल को सलमान खान से एक सवाल पूछने को कहा गया और उस सवाल का नाम था चौदह इंजेक्शन हालाँकि सामने वाले सलमान खान पर एक तक हेडफोन लगाया गया था जैसे उसको सुनाई नहीं दिया लेकिन उसको सिर्फ काजल के मुंह से हाव भाव से पता लगाना था कि आखिर काजल बोल क्या रही है लेकिन जब काजल ने सलमान खान से पूछा कि चौदह इंजेक्शन तो सलमान खान को कुछ समझ नहीं आया और तीनों में इतनी कॉमेडी हो गई कि ये वीडियो इतना वायरल हो गया मतलब ये वीडियो इंस्टाग्राम पर इतना धूम मचा रहा है कि इसमें मिलियंस में लाइक आ रही है तो मतलब आप तीनों को देखकर आप कितना अच्छा महसूस करते हैं कॉमेंट में ज़रूर बताना क्योंकि जब भी ये तीनों साथ में होता है कुछ ना कुछ ज़रूर होता है दोस्तों दोस्तों तो ये वीडियो काफ़ी कॉमेडी वाला वीडियो है दोस्तों तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखा देता हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी ज़िंदगी बदल सकता है दोस्तों तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पूरा वीडियो का आप मज़ा ले लीजिए दोस्तों क्योंकि ये वीडियो इतना फनी है इतना फनी है आप एक बार देखोगे तो बार बार देखोगे जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैं भी पाँच छः छः बार ये वीडियो देख चुका हूँ चलिए दोस्तों मैं भी आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ क्योंकि इस वीडियो को दिखाने में देरी नहीं करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों वीडियो देख लीजिए चौदह इंजेक्शन ये बहुत ही बलगे चौदह इंजेक्शन मैं नहीं खेलूंगा ऐसी यार चीप गेम यार सेट अगेन चौदह मुझे बताया नहीं तुम लोग ने बिग बॉस इतना वल्गर शो है यार ये तो बहुत गलत है इंजेक्शन इंजेक्शन बट पहला वर्ड अरे चौधरी क्लोज क्लोज चौदह चौदह इंजेक्शन